Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte euch heute mal zeigen, was mir eingefallen ist zu Restharz. Das heißt praktisch, ich habe noch Harz übrig gehabt und werde jetzt noch ein kleines Bild damit machen. Vielleicht interessant für euch, vielleicht gefällt es euch auch als Inspiration. Wir schauen, ich hoffe euch gefällt es und dann lasst uns starten. Dann bis gleich.